Hej, tu Sacio Player, witam was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, ale za bardzo serdecznie przerwie i przepraszam was za to, ale za to wam odwdzięczę się Minecraftem, pewną edycją, a zatem zaczynajmy. O, kontynuuję lokalną, szczytaj, stwórz, stwórz nowy świat, nie wiem jak go nazwiemy, budujemy, budujemy po prostu, budujemy no bez przesady, żeby Tryb przetrwania tworzy... Przetrwanie. E, wysoki. Więcej opcji. Skala biomy. E, damy. Dużą. Wielkość świata duży. Dodatkowo... Nie. Super. Nie. Nie. Może tutaj damy jakieś 0,0. Tu, tu, tu, tak. Żeby było gotowe. I stwórz nowy świat, ale dawno nie kupiona była, bo kilka dni temu, więc gramy sobie od nowości tą grę. Pierwszy raz grałem w Minecraft na PS4, mówię wam, ale w Minecrafta nie grałem e, jeszcze na p 4 tylko pierwszy raz. O, widać, ładny świat, generuje się nam kurczaczki, ale zajmijmy się teraz e, zbieraniem drewna na domek. Ach, ciup, ciup, ciup, ciup, ciup. Co to jest za skin? Co to? O matko boska, a jaki skin, co to jest? No kurka, wolno no. Takiego skinu nie wolno mi się. Trzeba zmienić, ale zostawmy go na razie, może być. O, ile tutaj tych jest krów. Dużo. O, teraz sobie deseczki zrobię. E, skąd tu się mapa Da się drewna? Nie. Tu map się da? Też się nie da. Tak zostawimy. Tak. Kurde, mam pomysł. Ustawienia. tak. Pomoc opcję. Zmień skórkę, o. Tego mogę mieć, tego też, tego, tego nie, to nie, to nie, też nie. Czekaj. Tego mogę mieć. Fallout nie. Ale fajny Devil. Które mam mieć? żadnego. Tu też. komu mamy. Tu też nie można. Szkoda. To jest fajny skin. powieści przy ognisku. Ej, ten jest taki fajny miner. Tego chyba sobie. Jak on wygląda? Hello, hello, jestem minerem. Witam was bardzo serdecznie. Ej, zajmijmy się kopaniem, ponieważ musimy kopać drewno, żeby zbudować dom, olbrzymi dom. I e, więc wunderbar, musimy zadbać o bezpieczeństwo. Udajemy dalej. 1, 2, 3, 4. Crafting table. E, co to trzeba zmienić? Tu ustawienia. E, Gry. O! I już nie ma podpowiedzi. Nareszcie znikły. Eee, dobra, skorzystam z tych podpowiedzi, bo jeszcze coś tu się stanie i będzie źle. ini, ustawienia, obciekli, podpowiedzi. I tutaj tu wskazówki bzy. I zostawimy to. I dopiszmy patyków trochę. To jest, to jest się, o, wystarczy. 12 patyków. Najpierw mieć, właśnie mieć potrzebny. Potem filofan. na końcu siekiera. Ciup, ciup, ciup, ciup, ciup, ciup, ciup. O, znaleźliśmy. Trochę jedzenka więc się przydało. O, od razu jakieś pióra nam wypadają. Oby tu się luz tam nie przydarzyła jeszcze jakoś. Tam mamy u wunderbarbion ze śniegiem, ale zostanie przy latko. Tu w miniaturze dużo lataje. Dużo kół. Dużo drzew. I to jest trochę takie, jakby powiedzieć wam. I trzeba tak dużo kopać. Bo inaczej nic z tego nie będzie. O, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Tam jakaś świnka na ten pastylczyk by się przydała. Żeby pastylczyk zabić. Tu mam coś jak rucha. O, krum, krum. świnka, świn psie. Trzeba coś. O, tam się trochę tego kunin. Tam nic nie ma. Jest coś tu. O, nic tu nie ma. O, deba normalnie. Pies się ty. Ładnie. Tyle to nam wystarczy. Może jeszcze troszeczkę, żeby tak trochę mieć trochę więcej tego jedzonka konina coś daje? Chyba nie. Z tego co wiem, to konina ten można na niej jeździć, ale się nie da dejeć e, zbroje się da, ale na łośle da się skrzynię dać. O, to od kiedy dają owce? Ten... Uff, żelazo. E, Dobrze tu je. Kupimy. Znalazłem żelazo, żelazo, żelazo, będzie kopać. I od razu robimy sobie warsztat. Kamienie na rzeczy. Broń przed potowrami. werden. Dva, tre, cztery, pięć, węgiel. Drugi level. O, taki miner się przyda trochę. Hop, hop. Dzień dobry, ja jestem wąsaty Andrzej. Wo von Andrzej. Wołają na mnie. Але виникло, вангел, вангел, вангел potrzebny. Ale że byłaś tyle wągla. Ja jeszcze tyle wągla w życiu nie widziałem. W jednym miejscu. Ein, top, zwei. Oh. już mamy 28 węgla. Ale będzie światła. O matko, ile węglu. Jeden stach będzie od razu. Ale kopalnia. O. Moi drodzy, powiem wam, było warto tego Minecrafta kupić, Minecrafta bo będziemy normalnie takie domy budować, że Angular nam normalnie pozazdrości. Z tego co ja dołam, to on też gra w Minecrafta tego Roxy jeszcze i sam tam robił swoją serię, Shinny sam tam robi też swoją serię, to my też swoją serię budujemy, nazwiemy ją, budujemy świat, no po prostu, no i będzie. O, żelaza to się trochę trafiło, powiem wam. Podoba mi się ta seria. Sag mal, bei dort eine Dame. Ein, zwei, drei. Trochę tego trzeba lepszy robić. Osiem. Tak. Kopalnie trochę posadzimy sobie ten, tego, tamtego. 13 już mamy. U. Nie mamy tego e, y, wełna, a wełna nam potrzebna. Wełna znaczy się, to nie wełna, tylko wełna musi być potrzebna nam fajna muzyczka leci, taka stylowa. O, dziękujemy panie żółwiu. O, przepraszam, to nie żółw, tylko ten pan... E, pan... Owczarz. O, te się przygotowały. Te się też trzeba trochę zrobić. to się robiło? Rangefinder. Tu. Luź. To. O! Chłopcze umie budować. Potem pięcienna 8 robiło. Tak, żeby ładnie było. No i przetopimy trochę żelaza, żeby było trochę nam tam ciepło. A do leści to stawiamy łóżko, żeby tak od razu, że potwory nas nie złapią w nocy. Płyniemy dalej. Nazbroję się nam trochę trafi, no i mm, od razu będziemy budować większe światy. Tam jest węgiel potrzebny do budowania. Więc tak to na pewno będzie. Bo tak ładnie, żeby było. Jest tak, no nie powiem wam, przetopimy trochę tego jedzonka, się opiecimy, no. No, jednak tak to już będzie na pewno dwa, trzy. Za dużo tego żelaza normalnie. Tak z węglem normalnie. Jak węgla nie ma, to się wszyscy oburzają, czy ten węgiel, nie ma węgla. U, a potem, kurwa, ile węgla jest, kurwa mać, no ma nie, kurwa, za dużo węgla. Tyle powiem wam, że trzeba kopać, żeby się narobić i żeby zarobić. Bo jak nie znajdziemy wioski, to nam villagerki nie dadzą pożyć roku. Co to tutaj, tu za dużo wągla. jest. Tam daliśmy 20 pewnie. U, 64,2 staga. U, maćko. 8. Lobimy sobie dzieci specjalne. Y, na razie tu jest 2, To mieć i na siekierę storczy. Jak się uda przy dobrych jutrach. U. U. Trzeba pospać za chwilę, bo za chwilę noc będzie. A ja w nocy nie będzie pleciowo, bo nie widzę w nocy, bo nie ma światła. Śpimy. U, nie wolno spać w nocy. hipa chodzi. O, mogę spać. Fajnie. Pan świnia tam chyba je. Chip. Przepalamy trochę żalcia, żeby było. U, żelazo jeszcze mamy. Nakopiemy tego, tego, tego trochę z dwa staki, żeby były na podróż i na domek. O kurwa, żelazo znowu. Ale to ja mam szczęście do żelaza. Na zbroję się trochę trafiło. No to będzie fajnie, tak na zbroję trochę trafiło się. No to się zrobi zbroję. I wykupimy jeden tak tego kabelsztona jakaś mamy jeszcze taki ten dryf, no ale wolniej trochę idzie, ale się da kopać, jak to mówią. Zamiast łopatą to się kopimy tymi, tymi, tymi drewnianymi. Trzeba też drewnianych używać trochę, żeby mieć łatwiej w życiu. I jak się uda, to będę takim głosem mówił. Tylko Wiedźmina będę nagrywał takim normalnym głosem jak mam, ponieważ ja takie lubię wygubiać się w serii Minecraft. No to lecimy dalej. 38 mamy. Tu jeszcze trochę zostało. Tam dla tatusia, dla mamusi, dla babusi. O, Lego. Normalnie klocki Lego z tego można robić. Normalnie klocki Lego wyszły z nam. No i jak się uda, to to zgasło. Jedzionko? Nie wiedziałem, że już jedzionka można tyle przy... 16 tego musimy mamy ale to się uda. Więc tu nie będziemy domku budować, tylko gdzieś dalej pobudujemy domki, a żelazne co zrobi? Pozostawimy diamenty. A kobelsztonowe, kilofy i te wszystkie bronie to sobie zostawimy. O, co to tu? A, bo tu kopałem się gdzieś. A ja głupi jestem. No nie. Trzeba iść dalej. I, u, jeden sztak puknął nam. No i tutaj drewno, tutaj tego. Czy drewniany nie... Tutaj weźmiemy tu. Fak, to nie miało być tak, no. Ale pecha mam na mnie. cool nie tak. A mi się myli tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do 64 tak dojdzie, no i będziemy dalej budować. Domki, jakieś takie fajne kubelstonowe. O nie, no znowu żelazo. Tego żelaza, ile w żelazie normalnie tego żelaza nigdy nie za dużo na tym świecie, jak to mówię. O kurwa, i węgla też. Siódmy level, tak nabili. Napije mi się. No i polecimy dalej, jak to się mówi. Takie odcinki, takie długie będą, ponieważ tu jest za dużo węgla, jakieś to duże, te kopalnie, jak normalnie na Śląsku i w Bełchatowie, tak dużo tego węgla unatnego, jakiegoś takiego e, wędrzewnego, trochę się udało, tak normalnie, ale się uda. Jak będziecie łapkować, to będzie więcej odcinków z Sławciem, może jakimś dodatkowym pomocnikiem w Minecrafcie. Zaraz zrobimy, mm, co ja mówię, oswoimy ulicę Lota, czyli kłota sobie zrobimy, wytresujemy go. 16. Jeszcze trochę brakuje do tego, żeby trochę było tego żelaza i tutaj trochę tego cobblestona. O, wunderba będzie normalnie jak się uda te wasztagi ten, ten tego e, wydobyć. Nie spać, nie spać. No, nie spać, tylko pracować normalnie. Skończyło się przepalać. Jeszcze robota jest, bo tutaj jest tego węglu i tego, go, tego tuż. O, tutaj, tutaj. 36, jeszcze trochę, jakieś 30, niecałe. Ale jak się uda, to zobaczycie, jakie wielkie dziury to sobie porobił i, i, i znowu węgiel. Ile tego węgla jest na świecie? Osła będziecie mało też oswoić, żeby tego tak ciągnąć za koniem, jak to się mówi i wtedy odcinków dużo będzie. Dużo odcinków z Minecrafta, z Farm Sławcia. O, farma dobra rzecz. Ale tu ciemna w dupie muzyma. Normalnie ciemno. Chyba już nie ma węgla. O, dobrze. Tutaj kopiemy. Ile tego jest normalnie? węgla kilka sztagów. Albo nie, ponad dwa staki zrobię, żeby mieć więcej roboty dla siebie i żeby można było więcej rzeczy zrobić. O, tu, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj. A, zdjęła. O, wystarczy tyle. To jeszcze tutaj to przepalimy żeby mieć tu i zrobimy sobie trochę zbroję. Żeby tak ładnie wyglądało, słuchajcie, żeby tak ładnie wyglądał, bardziej e, profesjonalnie, minecraftowo, oczywiście. Miner Sławcia pod zespołem Minibudera Andrzeja. Miner wiedzianki, no nie? I polecimy amciu, amciu, czy zjeść trochę. U. Amciu, amciu, amciu, amciu. I chyba tyle z tego co widać i przepalimy jeszcze 8 za chwilę będziemy musieli się prześpać chyba tu nie ma nic tu też nie ma nic tu też nie ma nic więc trzeba czekać jak to się mówi czekanie jest najlepszym przyjacielem człowieka tutaj damy tego i trochę żeby ten raz dwa ci było trochę nam jaśniej, jak to się mówi. Starzy, ci tu jest 12 pochodni. Ci tyle. Jeszcze trochę tego, żeby kopnąć. Też budujemy sobie kilka nowych, jak to się mówi, y, tych patyków, żeby zrobić sobie nowych więcej yy, jak się nazywa, kilosów. O, tyle to wystarczy. Już mamy dwa, jeszcze trzy zostały. To więc czego robimy więcej? no i odcinek się przedłuża, ponieważ trzeba kupać węgla. A jak się węgla kupie, trzeba węgla wykupać. No. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Tutaj 27 mamy tych to przecież mogę sobie zrobić ty, jak to się nazywa? Ty, to ja co tak dziaduję na skórze, ja mogłem robić z tego, o ja nie mogę, ale głupi jestem. Port, co to? Tak się to robiło? A się robi podusznie, tak? Spodnie się robiło, o tak? I tyle to wystarczy. Na razie mi wystarczą, jak to się nazywa, takie rzeczy. Andrzej e, kopalniany został e, właśnie w chwili tej. Nie, e, mm, tym e, jak się nazywa tak, górnikiem, tylko wąglem mistrzem. Normalnie węgla jak pod lodem więcej węgla, więcej węgla, tutaj więcej węgla. Normalnie za chwilę to zamiast choroby węgla dostaniesz choroby węgla. U, tu węgla. e, to mógł mi pozazdrościć tyle węgla. O, tyle i musimy dalej iść. Żeby domek tu postawić, a może tutaj u jakiś wilk tutaj stoi. Nie wolno takich psiarów walnąć, bo jeszcze coś się zrobią. Nie, ładnie tutaj jest na domek, żeby zostawić. No... No i to tak ładnie by zakończyć odcinek cięciem jakiegoś ładnego małego dziewka. To jest jakieś małe dziewko. O, robi się ciemno od Co to, to, to? Na to nie pozwolę, żeby było ciemno. O, ale mi się chce spać. O. Nie wolno spać w nocy. W dzień, znaczy się. Tylko w nocy możesz spać, Andrzeju drogi, więc jeszcze jedno drzewko trzeba ściąć. Żeby do nocy dojść, no i wtedy będziesz mógł spać. Żeby żadnego potwora nie było. O, i teraz... Ale ciepło dziś. Polecimy dalej. Fajny strój mam, taki mini bolider Andrzej. I chciałbym Wam bardzo podziękować, że byliście ze mną i mogliście oglądać ten odcinek oglądać, więc e, dziękuję Wam bardzo serdecznie i Sławcie Wam też dziękuję za oglądanie i subskrybujcie, apkujcie i dołączajcie do nas playera i do kraftowej przygody i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Minecrafta.